يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم طاحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم سوف أعطوه لكل هول من الأهوال مقتحمين الحال will. كخير People. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ترجع سوف أعطو لكل هول من الأهوال مقتحم كخير الحال الحرام يا رب المصطفى الصفات لكل هول من الأهوال مقتحمين الحال people مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم Pulau di sofa tuh likuli awo liminar, ah wali muk tahemi. الحال الكرم வைப்பு مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير habibul ladzi turja sawfatu likulli auli minar ahwali muqtahimin الحال يا واسع الكرم سوف أعطو لكل هول من الأهوال مقتحمين